Deinem Hochzeitstag. Unserem Hochzeitstag. Wir waren im siebten Himmel und es war keine Wolke in Sicht. Wolken, die wollten wir nicht. Bruno erscheint und er grinst in sich rein. Ein Sturm. Willst du's erzählen oder darf ich? Tut mir leid, mein Schatz, erzähle du. Bruno kündigt Regen an. Muss er denn jeden Sturm? Mein Kopf, er kämpft dagegen an. Abuela, hol den Regen. Balthasar. Nur kein Wort über Bruno, no, no, no. Nur kein Wort über Bruno. immer hatte ich Angst vor Brunos Nuscheln oder Stolpern. Hinter jeder Wand hörte ich ihn tuscheln oder poltern. Denk ich nur an ihn, hör ich wie Sand zu Boden fällt. Es ist keine Frage, so eine Gabe kann ein Foltern. Aus seinen Prophezeiungen konnte keiner etwas folgern. All diese Visionen haben ihren Sinn verfehlt wie man sich erzählt. Eine Riesengestalt mit tanzenden Ratten. Er ruft und bald verblasst alles zu Schatten. Er nährt deinen Traum und stärkt von deinem Raum. Nur kein Wort über Bruno. No, no, no. Nur kein Wort über Bruno. Er sagte, mein Fisch bald, schon war er hin. No, no sagte, ich werde dick, nun seht, was ich will. Er sagte, stell dich auf ne Katze ein und was ist geschehen? Dir wird es gehen wie von ihm vorher gesehen. Er hat mir prophezeit, meine Zukunft wird traumhaft und aufregend sein. Er hat mir prophezeit, meine Kraft wächst wie Trauben am Ranken der Mario Mariano ist gleich da. Mir hat er prophezeit.